va expandiendo. Huele como a... Mm, ¿Canela? Me recuerda a los olores de mm, la Medina de Marrakech. Sí. Sí, sí, es maravilloso. Y te pones unas gotitas en el perineo y se puede jugar, se puede chupar, se puede toquetear, todo lo tú que, esta noche tú, esta noche yo, hasta que llegue al perineo, <laughs> hasta que yo llegue al perineo esta noche, bueno, de aquí a que suba a mi casa, que me pilla cerca, guarda esto, vaya que para una vez que tenga la suerte aquí cerca, sea que no me toca. Venga, vamos a guardar el perineo, <laughs> el perineo, el perímetro. huele muy bien, ¿eh? Bueno, me he echado muy poquito, pero... No. Aquí huele como más intenso. ¿Será que pie mm. es masculina o qué? Porque a lo mejor te has echado un poquito más. Pues imagínate cuando me lo pongo en el perineo. <laughs> un placer, de verdad. Qué atardecer más bonito, mira. Sí.